Voilà, et à la pointe, ils mettent du curat pour le, pour le, pour le paralyser. et le singe tombe, etc.